Este fin de semana me toca estar con mi hija. Historias como la mía hay muchas, y una de ellas se cuenta en el corto Als wir Als wir es un cortometraje austriaco-alemán rodado íntegramente en Viena que cuenta la historia de Michael, un padre divorciado que va a recoger a su hija Lia con la que va a pasar un fin de semana, en principio, un fin de semana juntos. Pero claro, un fin de semana que no va a ser lo que parece. El corto dura 30 minutos, pero que en absoluto se hace largo para nada, que funciona como una bomba de relojería, es un, puñetazo directo al estómago. El director da rienda suelta a sus actores, eh, no encorseta absolutamente nada, les deja con una naturalidad increíble, porque si hay algo que destaca en las interpretaciones de los actores es su naturalidad, y no resulta para nada forzado. En cuanto a cómo está hecho el corto, al principio notamos unos planos bastante más cerrados, pero luego se va abriendo hasta que la fluidez del propio corto nos lleva hacia el clímax final, donde ya para hacernos más partícipes, pues nos, alarga, alarga esos planos, alarga el drama, para que podamos sentirlo y lo lleguemos a notar de verdad como así, como así resulta. Las referencias del corto, hay una muy evidente, Michael Haneke. De hecho, el propio director fue alumno suyo en la escuela de Viena. Y es que, claro, todos estos dramas nórdicos, alemanes, centroeuropeos, son más o menos del mismo, del mismo estilo. Pero como digo, de, de puñetazos, de los que llegan. La música es diegética. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es música del ambiente, del sonido que hay, que pasa un coche con música, con la radio puesta, esa es la que se oye, no hay nada de pregrabación ni postgrabación ni nada. El corto tuvo mucho prestigio internacional ganando un montón de premios, hasta alcanzar la cota máxima para un cineasta que es llegar a los Oscars. Estuvo nominado al mejor cortometraje de ficción en 2016. Allí fueron el director, los protagonistas, estuvieron en la gala, pero no hubo suerte, no se llevó el gato al agua. Ganó un cortometraje irlandés. Una infamia. Patrick Borat el director es alemán y comenzó su carrera como montador y realizador de anuncios y videoclips. En los anuncios, por cierto, muchos de ellos salen, salen, unos, salen niños, con lo cual vemos que tiene ya cierta experiencia grabando con, ellos. Se mudó a Viena y allí en la escuela de cine se graduó con honores, teniendo como profesor nada menos que a Haneke, como hemos dicho ya antes. En cuanto a su filmografía, tiene varios cortometrajes y poco más. Suponemos que a partir de ahora, gracias a la nominación al Oscar, tendrá un pequeño empujoncito y quizá le veamos haciendo otras cosas. En el reparto tenemos al actor Simon Schwarz, un actor austriaco con muchísimas películas, más de 100 tienen su haber, de nombres bastante impronunciables, al menos para alguien que, como yo, no tiene ni idea de alemán. Por cierto, en algunas de sus películas, sí, ha hecho de nazi. ¡Wunderbar! En cuanto a la niña protagonista, el director estuvo buscando durante cuatro meses la niña adecuada para el corto por las escuelas de toda Austria, hasta que por fin dio con la niña Julia Pointner, que es su primer trabajo y que como vemos es, una niña que apunta maneras, lo hace realmente bien. En definitiva, All's wood es un corto que os recomiendo bastante, dura 30 minutos, pero que no os importe. Llega al estómago directo, es un golpe directo al estómago y tengo que reconocer que no es un corto apto para personas sensibles a temas mm, paternofiliales. Vez el corto, haz visible lo invisible. Tonos, quino brauche das Handy.